Boketshu Wayambo arrivé des fils de l'homme Boketshu Wayambo arrivé des fils de l'homme Boketshu premier Boketshu premier il est là Bokoto Bokoto Bosambwe Boketshu il est là Boketshu il est là Boketshu ye wana bandeko Boketshu il est wana Boketshu boketshu e eh, mama didi basi na bisu basi na bisu boketshu wa yambo et son petit fils et son petit fils boketshu boketshu ye wana bandeko toyebisaki bino balali bataliba bolali botaliba bolali bataliba bolali bataliba bolali bataliba bolali toyebisaki bino tala moto auti prison taliba tala moto auti prison tala moto auti prison ye wana bokeci wayambo wayambo ye wana wayambo ye wana bandeko bopartage bamama bosomba bachampagne ezali nanu tout d'abord epa nzambe parceke bitumba oyo tozokuna elongo na bandeko eza likoma nzambe do mabele Eh, donc mabele mabele ezali sacré donc mabele ezali sacré na vie na biso donc bokati wa yango ntango nayebisaka bino ke basali bazali mpe baponami bazali amen agitation na bango elobeli nga mpe eloko moko te echange nga mpe na rien donc ekale nga mpe na rien eloko te ndenge eza lokumu nano ezo epa tata nzambe nzambe oyo apesaki biso mabele wana bandeko na ngai tozongela nzambe oyo apesaki biso mabele bino bandeko na ngai soi diza bakongola bacon ube bazewa Bo abandonner nzambe. Bopesi nzambe mokongo. Bo nzambe a benir biso tozui bomengo na biso tokabeli yango ba rwandais moto ka ridi polite kanam malionete mbesi felix azongeli felix na nkombo ya je tout puissant le créateur de l'univers na nkombo ya seigneur jésus christ na nkombo ya papa kimbangu oyo amonaki mpasi na prison 30 ya likolo ya mboka wana na nkombo ya ba ya ba floribert chebe ya ba armand tungulu ba patrice emery lungumba ba cédrik nyanza ba rosi mokeli chimanga alain moloto bakoko na ngai nyonso oyo babundaka mpo na mboka wana bakoko na ngai batikela ngai heritage ya mabele mais lelo nakondima te ke nazala esclave na zoba moko bolokola félix etilolo osantira elvorde pouvoir sans pouvoir illettré bourrique félix Zoba zoba ozwi mboka na biso okabi yango Felix na toi biso na koma 15 millions de morts ngai na kokata kingo na yo koboma yo Felix Tshilolo na koboma yo Kanambe donc laso Nzambe akende kotia nga wana Nzambe amatisi nga lisusu na trône peuple zaïrois na remercier ba diaspora partout na Europe surtout ba diaspora ya France na bana Congo Brazzaville vraiment na remercier Nga na Belgique partout na ba Londres, Europe, Asie, Amerique, Afrique na remercier ba ndeko na nga na Kinshasa. Nazalaki kuna mais nazoka ba echo na remercier meme ba ndeko na nga pe eside ba bundi mingi. Eh, Lutu na nga Martin Fayulu Madidi, merci beaucoup, on est ensemble. Na bituma mabele na remercier Alain Bolodjwa na remercier Tona ba C'est bon. Le 19 juin, na remercie pe maître avocat ya France euh, Michel Tamba. Merci beaucoup vraiment. Obundaki makasi. nga mona alandaki yo na conférence video yoke zaiwa moko mpe congolais moko bamaserati basaleli bazoro bilele bajeni do bamama atuka bamama tu ya france merci beaucoup na mosala osalaki na bandeko na ngai tu babandaki kotala ngai wana vraiment bolembaki ngai te bandeko na ngai toza na bitumba félix etilola azoya awa le 18 tolembi te biso na conférence toza le 19 na 12 heures na union européenne tosaki bato tu baya po koyoka message ya calme na explike bino ntina nini bakangaki ngai ntina nini baelevaki ngai bakangaki ngai mpo na mabele na biso donc nazo gene communauté internationale nazo gene makambo ebele oyo biso tu tozo gene na ngai moko te mais Wayambo. Jamais. Mwana Nzambe.